сүрүлүү күчтүн жумушун күч менен жылышуу графигин колдонуу менен эсептөөгө болот туруктуу оордук күчү астында нерсе кыймылдайт дейли оордук күчүнүн модулунун нерсенин жылышуу модулуна көз карандылыгынын графиги абцисса огуна параллель түс сызык тандалган тик бурчтуктун аянтын табабыз бул анын эки тарабынын көбөйтүндүсүнө барабар башка жагынан алганда тартылуу күчү бирдей мааниге барабар жумуш сан жагынан график менен чектелген тик бурчтуктун аянтына координата окторуна жана эн чекитинде абциссага калыбына келтирилген перпендикулярга барабар эми нерсеге таасир этүүчү күч орун алмаштырууга түз пропорциял болгон учурду карап көрөлү белгилүү болгондой мындай күч серпилгич күч болуп саналат сол жагы бекемделген пружина кысылды дейли ошол эле учурда анын оң аягы жылып кеткен пружина оңго багытталган ийкемдүү күчкө ээ эми булакты өзүнө калтырсак анын оң аягы оңго жылат серпилгич күчтүн пружина үчүн кыймылдагандагы жумушун эсептеп көрөлү серпилгич күчтүн жумушу сан жагынан абсд трапециясынын аянтына барабар трапециянын аянты негиздер менен бийиктиктин жарым суммасынын көбөйтүндүсүнө барабар абсд трапециясында а б жана сд негиздери серпилгич күчкө барабар ал эми а д бийиктиги аралыктын айырмасы трапециянын аянтынын формуласына маанилерин коюп сүрүлүү күчүнүн жумушунун формуласын алабыз